нерсе эмне үчүн башка жол менен эмес ушундай кыймылдайт деген суроого механиканын динамика деп аталган бөлүмү жооп берет ночодон ылдый жылган массивдүү жылмакай шардын ылдамдыгы жогорулайт эгерде шарга жантайыңкы тегиздик боюнча өйдө багытталган белгилүү бир ылдамдык берилсе анда ал төмөндөө ылдамдыгы менен өйдө карай жылат эгерде шарды горизонталдуу жылмакай бетке коюп сүрүлүү аракети токтоду деп ойлосок анда шар ылдамдыгын өзгөрүүсүз сактап калат ал бир калыпта жана түз сызыкта кыймылдайт шар ноочодон түшүп горизонталдуу бетти бойлойт анын жолуна кум коюлуп кетсе шар бат эле токтойт инерция мыйзамы эгерде башка нерселер нерсеге таасир этпесе анда ал же тынч абалда болот же бир калыпта жана түз сызыктуу кыймылдайт